Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. तो गाइस कैसे आप कैसे आप ये है मेरा डोरेमोन का पिकी बैंक ये इसका इस मनी मनी दा इसमें से पैसे डालते हैं ये है ओपनर और ये है pin number pad number pad और ये है और ये है white blue and white painted full blue and white painted और ये है इसकी लाइट जो कि पिन मारने से जलती है और ऐसे करके और ये से पैसे डालना हो, होता है और ये लॉक है और ये कोई तो स्विच है वॉइस वाला स्विच और यहाँ से आपको बैटरी डालना पड़ेगा इसके लिए तो तो गाइस तो गाइस आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए बाय